rzeczy To otacza mnie, to otacza nas, to otacza nas A ja to sobie jupio, jupio A ty tam sobie jupie To co tu otacza cię, to otacza mnie To otacza nas, to otacza nas A ja tu sobie jupio, jupio A ja tam sobie jupie to co tu otacza cię, to otacza mnie, to otacza nas, to otacza nas A ja to sobie jupio, jupio, a ty tam sobie jupie, ej to co tu otacza cię, to otacza mnie, to otacza nas, to otacza nas A ja tu sobie yupi yo, yupi yo, a ja tam sobie yupi yeah.